on yourself Xo'p, hammaga avvalambor assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan marullarni birinchi marta tikib ko'ramiz. Hmm, Tikishni qanaqa turlari borligini, toroq tikish o'zi bitta turi, o'z ishini qanaqa e, amalga oshirilishini va nimaga kerakligini hammasini tushuntirib ketaman. Xo'p, hozir sizlarga oddiy bitta burchak kubikni e, misolda qilamiz. Buning uchun biza 1 ga 1, 1 metrga 1 metrlik kubik esa olamiz. E, Shunda 100 bunaqasiga ham, bunaqasiga ham yuz yozamiz. bizga bir nechta e, kubik kerak shunga ham bitta ikkita uchta to'rtta qilaman okey anaqa narsa hosil bo'ldi bizga hop endi mana bu markaziysini olamanda tepaga va pastga nusxa qilib olaman Ctrl copy va Ctrl v Ctrl v pastga ham anaqa narsa hosil bo'ldi hop endi bulardan biza pufik yasashimiz kerak shift bosib turib mundoq bir qo'yamiz mana keyin ham yuzasini ham qaraylik ham yorug' tomoni tashqariga qarab turgan bo'lishi kerak yuzasiga ahamiyat beradigan bo'lsaklar yorug' va qorong'i tomonlari bor ha ichkarisini qaraydigan bo'lsaklar ham to'q ustini qarasanglar och mana shunaqa holatda bo'lishi kerak teskarisi bo'lib qolsa marvelous sal tomi ketib qoladi snapda ancha teskari bo'lib qolgan hozir ha mana teskari bo'lib qolibdi uni to'g'ri to'g'ri tikmaylik flipga flip horizontal bolani keyin misol ben bosib o'tgan mana bu strelkalarni chiqib o'tgan joy mana bu ham ko'rsatiladi ahamiyat bergan bo'lsanglar hop to'qson gradusini ham bir olamiz teskariga qilib mana mana buni ham flipga boramiz horizontal mana tashqarisi mana ichkarisi ichkarisi sal to'g'riroq bo'lishi kerak taxminan Boshkan mana hozir tashqariga o'tib qolibdi horizontal tikib qaramiz. hop mana eng oxirgisi shift bilan tepaga mundoq o'giramiz va mana tepaga o'tirib qo'yamiz hop simulyatsiyani bosadigan bo'lsam hech narsa o'zgarmaydi ya'ni hamma narsamiz shunday keladi yerga shundoq o'rlanadi bo'ldi bizaga bunaqa natija kerak emas bizaga bu narsalarimizni tikilgan holatda bizaga yopiq bitta yuza hozir qilish kerak shuning uchun biz hammasini bir biriga tikib chiqamiz tikib chiqish uchun mana bitta stitch degan narsa bor mana save to'g'ri saving segment saving hop mana bir biriga ketma ket tikib ketaveramiz hop mana bitta mana ko'ryapsizlar anaqa bu yerdagi ketma ketlik amalga oshmaydi ham uchida o'ynadi mana tiksanglar bo'ladi eng oson yo'li ham mana mana shu yerda mana tikib olish agar yuzinglar ham teskari tikiladigan bo'lsa ham bu noto'g'ri bo'ladi bu chunki marvelous buni hozir teskarisiga o'girib turib tikishim kerak ekan deydida materialni buzib qo'yishi mumkin mana shunaqa xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz control bilan bosib qo'ysanglar o'zi to'g'irlab beradi mana chokinglar mana mana shunaqa ketma ket ketish kerak mana mana atrofini tikib chiqamiz birinchi va endi tepalarni ham ila olamiz ikki marta bosasizlar agar bittada o'xshamasa mana mana tek qismi hop mana bittan deymiz Ha, bu mana tanlanish sal qiyinroq bo'ldi oxirgisini probelni endi bosadigan bo'lsak bundan hosil bo'ladi keyin yana bundoq yerga urilinib tushib ketadi lekin uni tushib ketishi kerak emas bu ichib turishi kerak u fit bo'lgandan keyin talim sanasini bizada endi ishirish uchun mana bitta pressure degan narsa bor pressurega masalan necha misol o'n berib qo'yaylik simulyatsiyani bosaman hop ishlayapti ishmayapti mana nimalar ko'rayotganinglardeki mana shu ishmayotganlari bizada noto'g'ri anaqa qilingan ya'ni flip bo'lib qolgan ichkariga qarab qolgan normal noto'g'ri bo'lib qolgandan keyin bu narsa ishlamaydi shunga flip horizontalda yadroq qilamiz hop ctrl z flip vertikal bosarkanmiz bitta to'g'ri mana bunisida flip horizontal ctrl z ctrl a bosamiz hop reset uchta arrangement sol muzdagi ham hammasini qaytadan yoyib beradi yuzamiz ham tashqariga qarab qolibdi buni flip olishimiz kerak ctrl g hop ikkita bunaqamiz chokimizga ketib qoldi tanlab olamiz ctrl b ctrl b simulyatsiya berib ko'ramiz qani nima narsa bo'lar ekan chiqish kerak hop ctrl g bni ko'taramiz hop preset to arrange in salt control G hop bunga yana flip horizontal flip vertikal vertikal basib faqat mana bu yuzalarimizda ham teskari bo'lib qoldi Ko'rayotganingizdek. munchoqlarni o'chirib yuboramiz xolos to'rttachoqni boshqatdan chiqqanimiz osonroq ekan aylantirib to'g'rilab o'tirgandan ko'ra mana yerda ham xuddi shunaqa narsa bordi mana ko'rayotgan ediki mana munchoq boshqa ketib qolgan munchoq ham boshqa ketib qolgan klip chunki ham normallarimizni teskari tomonga qarab qo'ygan shunaqa narsalar bo'lmasligi har doim tekshirib olinglar normallarni ho'p bularni endi bir biriga tikib chiqamiz hammasini tabelni bosamiz mana bunaqa bizga natija kerak edi ho'p eng oddiy fikrimizga tayyor bo'ldi mana eng tepasidagini misol kamaytiradigan bo'lsanglar sizlarda mana bu jami unaqa fantastik fantastik to'rtlik bo'lib chiqib ketib bu yo tomonlarni ham shunaqa bunaqasini kamaytiramiz misol beshga yoki uchga mana tepasini ham shunaqa bir endi katta sonli yaxshi no jag'naq katta qoradigan bo'lsanglar unaqa anaqa bo'lib ketmaydi zararinglar ishlashi mumkin mana mana shu yerdan bemalol tanlab turib kattalashtirishinglar mumkin hop tanlaymiz o'n yigirma masalan agar bittada kodda beraveradigan bo'lsanglar bu narsanglar uchib ham ketib qolishi mumkin ya'ni bizada ya'ni bitqiz joy bor bu narsalarni o'ziga ham e, materialni o'zi ham juda katta ta'sir qiladi masalan o'zini tutishi bizlar hozir fabrikka kiradigan bo'lsak mpsga tushadigan bo'lsak har xil tayyor presetlar bor misol hozir e, nevon yoki shunga o'xshagan narsalarni ishlatib ko'ramiz mana bular e, mana bu tomonga mana ko'rayotganingizdek qo'shimcha g'ijimlilarni e, skladkalarni qo'shib berdi mana ho'p hop shu anaqa bilan xudo xohlasa tikish bo'yicha birinchi darsimizni yakunlaymiz xudo xohlasa keyingi darslarda yana ko'rishguncha